Apple Finder, то есть я снова у микрофона. Да. Салют всем огромный, и буквально вчера компания Apple выпустила пятую бета-версию iOS 11. И знаешь, честно сказать, я уже чувствую некий привкус интриги, поэтому прямо сейчас я расскажу тебе о достаточно весомых нововведениях в iOS 11 бета 5, поэтому обязательно досмотри этот ролик до самого конца. Погнали! С установкой iOS 11 Beta 5 на рабочем столе на своем устройстве пользователь заметит сразу две обновленные иконки стандартных приложений, а именно настройки и камера. Кстати, о приложениях. Недавно я познакомился с очень крутыми ребятами, которые предлагают с помощью их сервиса навсегда забыть о джейлбрейке и установке всяких костыльных приложений через какие-то китайские сервера и так далее и тому подобное. Улучшенный царский клиент ВКонтакте с возможностью выбора тем оформления, паролем и кэшем музыки музыки, продвинутый Instagram и YouTube с возможностью скачивания видео, торрент-клиент и еще много других интересных и хакнутых приложений, которых ты не найдешь в App Store. Да о чем мы говорим, в базе сервиса есть такие приложения, которые раньше можно было установить на iPhone только с помощью jailbreak, например, как файловый менеджер, который называется iFile, и он действительно работает, ты не поверишь, я лично проверял. А что самое главное, в отличие от бесплатных китайских аналогов, где приложения могут падать, крашиться через какое-то время, с помощью этого сервиса ты и твои друзья смогут навсегда забыть о джейлбрейке, чтобы получить доступ к эксклюзивной библиотеке приложений, которая, кстати, пополняется активно чуть ли не каждый день, можно просто, ну вот, вот так вот. Короче говоря, рекомендую, ссылочку найдешь в описании под этим роликом, поэтому переходи, качай, устанавливай и «Радуйся жизни». На самом деле, это нововведение в iOS 11 мне, честно говоря, нравится. Я говорю в совокупности о том, что в системе присутствует огромное количество всяких анимированных эффектов, типа активация режима энергосбережения через Control Center, Э, там опять же запись экрана и прочее, прочее, пятое, десятое. Теперь же с приходом iOS 11 Beta 5 у виджета с музыкой появились в верхнем правом углу вот такие вот анимированные две полосы, и они будут информировать пользователя о том, что есть возможность воспроизведения музыки не только на его iPhone, либо же iPad, но и также на других, например, акустических системах, как AirPlay, колоночки там всякие и так далее и тому подобное. Насколько ты помнишь, со времен iOS 11 Beta 3, по-моему, Apple убрала возможность возможность отключения таких параметров, как Wi-Fi и Bluetooth, непосредственно через центр управления. В общем, теперь если мы просто отключаем тумблеры Wi-Fi и Bluetooth в центре управления и зайдем в настройки для того, чтобы подключиться к новым, опять же, сетям, если речь идет о Wi-Fi или устройствам, если про Bluetooth, то теперь нам устройство будет писать, что ваш девайсик готов к подключению там с новыми сетями, точечками, устройствами и так далее и тому подобное. Постепенно дорабатывают и немного видоизменяют контрол-центр, но это не столь так важно. Теперь при активации режима энергосбережения устройство будет сообщать пользователю о том, что оно включило режим энергосбережения. Эм, странно, но прикольно. Также при записи экрана твоего iPhone или iPad, напомню, что с приходом iOS 11 эта фишка стала доступна и это очень хорошо. Теперь при захвате изображения строка состояния в статус-баре изменила свою цветовую палитру с синего либо же такого голубого на красный красный. И как по мне, синяя строчка смотрелась куда гармоничнее и лучше, потому что красная, она ну вот реально бесит. На iPhone 7 Plus в iOS 11 Beta 5 режим портрет, вот этот вот самый баке, божественный, наконец-то таки вышел из стадии бета-тестирования, и теперь если пользователь на своей лопате будет активировать эту самую опцию в камере, то он увидит небольшую карточку, которая будет гласить, что Теперь вы сможете создавать просто божественные снимки как на зеркалках. Касаемо фотографий с режимом боке, либо же эффектом глубины на iPhone 7 Plus, теперь появилась возможность при изменении фотографии смотреть также и необработанный вариант, то есть с размытием и без размытия таким образом, например, сравнивать фотографии, отключать размытие, если оно нафиг не нужно, или же получилось очень плохо, но это прикольно, это классно, это здорово, что можно таким образом сравнивать фотографии. Немного пройдемся по разделу настроек, и в iCloud почему-то исчезла синхронизация iMessage, либо же сообщений, надеемся, что вернут уже в следующих бета-версиях. После обновления на iOS 11 бета 5, если пользователь зайдет в приложение здоровья, то у него будет предупреждение о том, что это самое приложение будет собирать, опять же, какие-то конфиденциальные данные, хотя нет, что-то я несу не то будет собирать просто информацию для того, чтобы улучшать приложение здоровья не только у тебя, но и других пользователей. Вот такая история. Вернемся в настройки. В разделе камеры у пользователя появилась возможность активировать, либо же наоборот отключать какие-либо определенные функции, появившиеся в iOS 11. Например, как сканирование QR-кода. Стало сильно лучше работать функция по типу трекпада, то есть когда мы сильно удерживаем клавиатуру, и у нас появляется вот такой вот бегунок для быстрого редактирования текста. Последнее важное косметическое изменение, которое мне удалось обнаружить, это активация умной инверсии, либо же черной темы, как ее еще называют в простонародье, и у нас теперь появляется вот такой вот переход, и выглядит на самом деле ну, нельзя сказать, чтобы прям вот классно, круто, круто, но вот пускай будет. Касаемо работы iOS 11 Beta 5 в целом, я не могу сказать, что эта прошивка работает на отлично, потому что до уровня вот прям пятерочки с плюсом ей еще, я не знаю, как от Москвы до Парижа в присядку. Все равно мой смартфон лагает при вызове шорткатов с помощью 3D Touch в определенных приложениях. Лагает многозадачность, она закрывается через вообще пень-колоду, хрен пойми как, но это это бета. Это бета. Я делаю ставку на это. На сегодня это все. Если ты пропустил это видео, то настоятельно рекомендую тебе посмотреть, как установить iOS 11 бета 5 на твой iPhone или iPad, ну практически за 30 секунд. Я реально засекал, там реально выходит, ну чуть больше, плюс-минус опять же 30 секунд, так что дерзай, а я пока пойду спрошу, что там выйдет iOS 11 бета 6, когда ее ждать, что там добавят нового, может какие-нибудь сливы про iPhone 8 нам завезут. До скорого, пока!